ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ನಮಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೇವರು ಈ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಂತ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಘನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಮುಂಜಾನೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬರಂತ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ಆಗ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದವನು ಈಗ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೊಸದು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬನು ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಬರೆ ಈ ಮಾತುಗಳು ನಂಬತಕ್ಕದವು ಸತ್ಯವಾದವುಗಳು ಆಗಿವೆ ಆಗಿವೆ ಅಂದನು ಅಲ್ಲೂಯ್ಯ ಮುಂಜಾನೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೊಸದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆತನು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೌದು ಇವತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೇ ದಿನವನ್ನ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಬರುವಂತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಸೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಉಪದ್ರವಗಳು ಆಗೋದ ನಂತರ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವ್ರ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಏನ್ ಈ ಭೂಲೋಕ ಏನಿದೆ ಈ ಭೂಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೊಸ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಭೂಮಿ ಆಸ್ತಿ ಮನೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಪ್ಪಸನಾದ ಪೇತ್ರನು ಒಂದು ಪೇತ್ರನ ಬಾಣದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೀವು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಸನದ ಪೇತ್ರನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಲೋಕ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಲಯವಾಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ದೇವರು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುವಾರ್ತೆ ಸರಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ತಿಳಿದ ನಂತರ ದೇವರು ಈ ಲೋಕವನ್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಾಶ ಮಾಡಿ ನೂತನ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶವನ್ನ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಆತನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಯಾರ್ಯಾರು ಆತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆನ ಇಟ್ಟಿದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದನ ಕೊಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ತನಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯೇ ಅಪೋಸನದ ಪೇತ್ರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮೂರನೇ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ನಂಬಿ ನೂತನ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವನ್ನ ನೂತನ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀತಿಯು ವಾಸವಾಗಿರುವುದು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆಕಾಶವನ್ನ ದೇವರು ನೂತನ ಭೂಮಿಯಾಗಿ ನೂತನ ಆಕಾಶವಾಗಿ ದೇವರು ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾನೆ ಆ ನೂತನ ಭೂಮಿಗೆ ನೂತನ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಪಸನಾದ ಪೇತ್ರನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಪಸನಾದ ಪೇತ್ರನ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೇರಣಾಗಿರುವಂತ ಶಿಷ್ಯನು ಯೋಹನನು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಬರುವಂತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀತಾನೆ ದೇವರು ನೂತನ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವನ್ನ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯದ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ನಾವು ಓದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೇಳೋದು ನೂತನ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವನ್ನ ನೂತನ ಭೂಮಿಯನ್ನ ನೂತನ ಆಕಾಶವನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ದೆ ಹಳೇ ಆಕಾಶ ಹಳೇ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಆಗೋಯ್ತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿನ ನಾಶ ಆಗೋಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಸಮುದ್ರವೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪಟ್ಟಣ ಇಳಿದು ಬರೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಮೊದ್ಲಿಗಿತ್ತಿ ತರ ಮದುವೆ ಹುಡುಗಿ ತರ ಆ ಒಂದು ದೇವರ ಆಲಯ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸಿಂಹಾಸನದೊಳಗಡೆಯಿಂದ ದೇವರ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಗೋ ಇನ್ಮೇಲೆ ದೇವರ ನಿವಾಸ ಮನುಷ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇದ್ರು ಈಗ ಈ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿ ನೂತನ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವನ್ನ ದೇವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಆ ನೂತನ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮನುಷ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವರು ನನಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ನಾನೇ ಅವ್ರ ಸಂಗಡ ಇರ್ತೇನೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣೀರ್ನೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಮರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ದುಃಖವಾಗ್ಲಿ ಗೋಲಾಟವಾಗ್ಲಿ ಕಷ್ಟವಾಗ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮೊದಲಿದ್ದದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು ಹಲಲುಯ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಆಗಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಬ್ಬ ಆಗಿ ನಾವು ಶೃಂಗಾರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಶೃಂಗಾರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೊಸದು ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ಭೂಮಿ ಹೊಸ ಆಕಾಶವನ್ನ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಣ್ಣೀರ್ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಗೋಲಾಟ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಮರಣ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ನೂತನ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸತ್ಯವೇದವನ ವರ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಆ ನೂತನ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕರ್ತನಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನೀನು ಬಂದಿದ್ದೀಯ ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಪೂರ್ತಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೂತನ ಪಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ನೂತನ ಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದನ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ದುಃಖವಾಗಲಿ ಕಷ್ಟವಾಗಲಿ ಕಣ್ಣೀರಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರೋ ತರ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತೇನೆ ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮದ್ಲಗೀತಿ ತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ಜೀವಿಸೋದಾದ್ರೆ ದೇವರು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಈ ಒಂದು ಹೊಸದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಸತಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯೋಹಾನ ಅಂತ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಒಬ್ಬನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಅವನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಾಣಲಾರನು ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಹ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನೆಲ್ಲವನ್ನ ಹೊಸದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸೊ ನಮ್ಮಷ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೀರ್ನಿಂದಲೂ ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೂ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದಲೂ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾವೆಷ್ಟೇ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ರು ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಆ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕರ್ತನೆಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಇವತ್ತು ಸತ್ಯವೇದ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ಹುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿರೋದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳನ್ನ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಣೀರ್ನ ಒರೆಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೂತನ ಜೀವವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನ್ ನಂಬಿ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಮಾಡಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಜ್ಕೇಲನ್ ಬರುವಂತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವನು ಕಲ್ಲಾದ ಹೃದಯವನ್ನ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಂದ ತೆಗೆದು ಮೃದುವಾದ ಹೃದಯವನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ದಯಪಾಲಿಸುವನು ಈ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನೂತನ ಸ್ವಭಾವನ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಕಲ್ಲಾದ ಹೃದಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿಂದ ತೆಗೆದು ಅಂದ್ರ ಕಠಿಣವಾದ ಮನೋಭಾವನ ದೇವ್ರು ತೆಗೆದು ಮೃದುವಾದ ಹೃದಯವನ್ನ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ದಯಪಾಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ನು ಅನ್ನಬಾರ್ದ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂವತ್ತ ಆರನೇ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ದೇವರೇ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೀನು ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನೂತನವಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸ್ರಿ ನಾವು ನೂತನವಾಗಿ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ನಿನ್ನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನೂತನ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರೀತಿಯೊಳ ತಂದೆ ಅಪ್ಪ ನೀನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೂತನ ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತ ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ತನ ನೀನ್ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ಆದ್ರಿಂದ ಕರ್ತನೆ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಘನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆನ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ನೀನು ನಮ್ಗೆ ನೂತನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಾಗೆ ಅಪ್ಪ ಈ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳನ್ನ ದೇವ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ನೀವೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪಾ ನೀನು ಸುರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಪ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ದುಃಖ ಇಲ್ಲದೆ ಕಣ್ಣೀರಿಲ್ಲದೆ ರೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮನೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡು ಕರ್ತಾನೆ ಯಾವುದೇ ದೇವರೇ ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ಗೋಲಾಟ ಇಲ್ಲದಾಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ಯಾರ್ಯಾರು ಕರ್ತಾನೆ ಜೂಮ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ದೇವರೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಾರೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರೇ ಈ ತಿಂಗಳನ್ನ ನೂತನವಾಗಿ ನೀನ್ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕೊಡಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾಗಿರುವಂತ ವರ್ಷವಾಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವ್ರ ಇನ್ನು ಯಾರು ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ದೇವರೇ ಅಪ್ಪ ನೂತನವಾಗಿರುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀನ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಜರೈತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ತಂದೆ Amen